А в нашей стране э, эта тема также сопровождается часто недопониманием, шутками. И опять-таки просто потому, что путается комплимент да, и нежелательный комплимент. Дело в том, что когда люди работают в офисе, понятно, очень много и эмоций, мы все живые люди, нам хочется что-то сказать друг другу, сделать приятное. И в комплиментах нет ничего плохого. Но комплименты могут быть разные. Например, «А, ты сегодня хорошо выглядишь, или у тебя красивая грудь. А, как вы понимаете, что второй комплимент для условий офиса ну, не очень уже а, приемлемое явление. Второй важный момент – это от кого женщина хочет услышать комплимент, а от кого нет. И навязчивые комплименты от нежелательного э, а, ухажера, да, от человека, который пытается добиться ее внимания, это уже само по себе неприятно. Но сексуальные домогательства на работе – это не просто комплименты, и это, к, э, к сожалению, часто не ограничивается просто словесными домогательствами. Если человек, который э, начинает проявлять таким образом себя по отношению к сотруднице, обладает какой-то властью, то вот здесь мы э, попадаем в ситуацию, вернее, женщина попадает в ситуацию зависимости. Фактически, как и в семейном насилии, как и в сексуальном э, насилии, здесь э, речь идет о власти и контроле. Человек показывает свою власть над сотрудницей – и вот в моей практике был случай, когда женщина долго сопротивлялась а, домогательствам начальника и в конце концов ушла с работы, она потеряла работу. А, и в результате она рассказала об этом мужу. Так вот муж ей не поверил, именно потому, что а, он тоже был уверен, что женщины провоцируют это поведение. Для того, чтобы женщины чувствовали себя безопасно и комфортно на работе, очень важно – чтобы ну, правила поведения, а, правила профессионального поведения соблюдались очень четко. И, а, например, когда женщина нанимается на работу, чтобы оценивалось ее резюме, ее профессиональные качества, а не внешние данные, а поскольку это потом может и послужить таким поводом а, для того, чтобы присутствовало сексуальное домогательство. А, по закону сексуальное домогательство может рассматриваться в рамках превышения служебного положения. Но эта проблема гораздо более глубокая. Это именно проблема понимания, что женщина а, является сотрудницей в фирме да, или там, в организации – и у нее есть определенные права и определенные обязанности, прописанные контрактом. И именно это должно являться рамками поведения а, для начальника и для а, других сотрудников в компании. Сложность понимания проблемы сексуального домогательства на работе состоит еще и в том, что сексуальная энергия так или иначе присутствует в нашем каждодневном общении, и это на бессознательном уровне. Либо мы выбираем, да, с кем э, мы хотим флиртовать, с кем мы не хотим. Когда же речь идет о сексуальном домогательстве, то так же, как и в ситуации насилия в семье, в ситуации изнасилования, речь идет о том, что один человек проявляет власть и контроль по отношению к другому человеку.